እዮ ዘገሊላለት የዘገሊላለት ነይልኝ በኔ ባለው ባለው ባለው ባለው በዓል ነው አለው የገና ጥምቀት በዓል ነው አለው ሲወጣ ታቦቱ በዓል ነው አለው ጸበሉን ተረጭት በዓል ነው አለው ባህረ ጥምቀቱ በዓል ነው አለው ወሩሬ የመታውት በዓል ነው አለው ጥላሽን በንቧይ በዓል ነው አለው ደግሞ ባንቺ በእኔ በዓል ነው አለው ከልካለን ወይ ወላይ ፈሬው ቀሚስ የተሸነሸነው ትፍትፉን ቀነተን ወገቡን የዞረዋ ደበበ ጉንፋናው ማሳደረዋ እንኳን ዛጎን ማርዳው አምባሩም መስቀሉም ሽርብን ታደሪ ማተበሽ ድንግሉን ያረጋለሳ መታል ማታ ሆኮይ መሰረቴን ማነው ማነው ደግሞ ማሊነካሽ ማነው ማነው የአባት ህዳረ ጎቴን ወደ አንቺ ስመጣ ማነው ማነው ተመለስ የሚለኝ ማነው ማን ሆኖ አገኛው ማነው ማነው የዘጋው ሌላ አይቻሽ ደክሜ ልክ እንደ ታቦት